Non vrai defao abelaka te. Abela te abela te. Non vrai defao abelaka te. Abela te abela te. Vena vena ça ça rancune. Te ve bazaka na leader moko ya munene mise moko munene na mboka oyo yebi bien bana sola te. Rano na bango ewumeli ekomi pe makasi kutu. Dala. Mama luka yo na tongo papa kendaka mobembo ntango auti mobembo alobi papa yo tika nga na zemi nzoka bulisaka libanda voilà Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Voilà le travail de vous informer c'est ce que nous avons choisi comme metier et comme travail nous allons descendre sur terrain pour chercher pour vous des informations sur hein, kaka pona kopesa bino euh, elengi nde ka mokili yango esalemaka kasi bango nde bayebaki ndenge akosalela yango te biso nde Toyebi makambo ya kosalela ngo yango tozo kitaka ti na succe etant journaliste ya investigation pona kolukela bino ba vrais informations oyo ya de fois bino boyebaki te biso toko kita na terrain po na koluka yango kati kapesa television chaine moko oyo eza na ba verite ya kitoko pona ko aider bino et pourquoi pas temps fort temps fort moko emission oyo eye kolamusa Ba biloko bango bandaki kokosala te nde biso yango tokoki kokosala yango avec fils Okungu le realisateur du saint esprit tika napesa pe bino merci ba ndeko oyo boza na poto oyo bozo ko s'abonner massivement na chaine na biso Cathy Kapesa donc ezalaka nango pasi te kaka ozo mona eloko ezo clienter wana ya rouge wana esufi O cliquer kaka wana ekokumba yo ti na kati ya katika pesa television. Bokozua ba informations po o rater ba informations te. Ya lelo eza special temps fort ya lelo parce que invite na nga aza vraiment special, aza pe na makambo moko ya special oyo il faut ayebisa biso oyo ya de fois bino boyebi te mais na grace ya katika pesa eh ya maman maman malamu maman katika pesa eh na le sommet le sommet kapesa basali que toya kokutana na ye eh moto aza na vrai verite ya kopesa biso Oyo etali likambo moko kala te bozoi bango na biso elongo nazo pesa mbote bonjour Theo mbala. Ouais ouais bonjour bonjour bonjour bonjour ba journaliste na biso ya kapesa TV ya kati kapesa TV na omona service creteil mama kati kapesa babaki donc kuna na Etats-Unis donc soki Ko s'abonner na maman Cathy Kapesa te ah feti n'oyo ezala kitoko te nzambe. Okolia pe kitoko te. Nao mona Sommet Kapesa, nao mona Vally Nguangu d'Etats Unis Chicago. Voilà. Vally Nguangu muen suka. Donc nazo mona na Paris batu ebele donc nao pesa mbote donc ko s'abonner na TV oyo. Elengi eza. Eh maman Cathy Kapesa TV. Ba lobi Ndenge kaka asala service cretin ne kitoko voilà ndenge pe chaine oyo eza kitoko. Voilà ya Theo Mbala euh, je crois ba ndeko ba zo landa yo ba internautes ya niveau ya monde baza dejà brancher po ba lukaka yo banda kala ba sengaki biso pe mwa banda kala mais bo comprendre lelo to bundi to zui ye malgre malgre mais lelo yo to zui ye ya Theo lisolo to swana yo vraiment eza vraiment spécial to lingi o yebisa ba ndeko ba landa biso mwa verite parce que eza Decouverte moko tolingi tosala oyo bango bayebaka te. Première motuya, première question tolingi totuna yo, boni nanu sante ya mouvement ya le grand Defao le general banda atika biso, bino botikali na charge, est ce que mouvement ekufi to mouvement eza kaka? Po motuna nde bazotuna ya makasi yango wana. Position. Non, en tout cas, ba fans na biso, ba fans na General Defao, ba fans na Theo Mbala, orchestre eza bien. A bonne forme eza pena très très bien to repetaka mardi na vendredi donc to repetaki lobi lelo vendredi mpe to repete en tout cas ezo ke bien to wana studio donc c'est bon orchestre eza bien très très bien basango yaki orchestre ekufi le général akufi orchestre ekufi orchestre ezomonana lisusu te mm. position ezoyebana te promotion ata na télévision ya banzembo ave ya kala oyo atikaki wana Nostalgie wana ezalaka bien apparemment lokola structure pe bureau ekufaki na ngo bende pe nde bolamusi bolamusi nioso biso panzana te biso panzana te biso toza ensemble a bientôt là to fete une année ya boss na biso disparition eh yaza oubliable toko bosana ete voilà ti lelo tokomi na ba vie oyo toa na ngo to tangisa ba bana to somi ba ndaku toa na ba car okay c'est notre vieux notre boss en tout cas pona nga Makambo nionso eza nango bien. Makambo nionso eza nango bien, ezo progresser, atikaki biso bien. Atikaki biso na ba voyages kala trop te mpe orchestre ezo voyager. Voilà. Tokende na Abidjan. Bientôt là, to disque na biso ezo bima. Bon, mpo na disque, wana tokoya tozwa mopanzi wana toswa malemalemedeyango tolobi de papo ya mo bapromotion to bapromotion promotion na télévision banzembo afe ebeta esu te problème nini manager aza to bendeni Te someka apesa ye msanga makambo oyo biso ozalaka na deuil ok fallait to fete nde tokolongola bokuya wana une année ah ok donc eza stratégie na bino ya maison si non non donc euh, soki à bientôt là bokomona nzembo biso osaleli ye voilà bo rendre ye hommage euh, po aza immortel donc immortel tozo immortaliser donc aza donc, voilà merci bandeko akochanger te voilà merci bandeko bota ya biso bokopa que non Question botunaki maman Cathy, botunaki pe ngai Herve Motayo bozo komaka trop par rapport ya groupe ya le general Defao hein donc eza au grand complet moto alongwe te moto pe akimi te donc orchestre ezali donc Podo Kalunga akomi nioka masumu te depuis Etats-Unis Podo Kalunga na kati ya ba Texas wana orchestre eza mobimba orchestre ekufi te epanzani te baza na ba repetition baza na studio ndenge ya Teyo Mbala Oyo aza invite na biso a expliquer bino. Tozo continuer nde tuna ya Theo. Ya Theo, euh, eza ba revelation hein. Euh. Tolingi omeka ko expliquer biso. Liwa ya vieux ti lelo oyo lisolo nango ebetama te ti lelo oyo elekelaka biso lekelaka na bandeko bayebaka te ve akufa na nini abela poison lisasi opération to eh, nini meka korevele biso yebisa biso Qu est ce qui a fait que le general Defao lelo tozanga ye kaka na facilite? Bon Herve omoni liwa ezalaka destin nzambe nzambe soki alobaki okokufa te okokufa te ata nde tosolola nga na yo boye soki nzambe alobi tokokufa tokokufa soki nzambe alobi tokokufa te bon ozala no bon motu moko mpe aza immortel aza te donc mpasi azali que son âme repose en paix quoi nalingaki trop il revient na ngai na lela ye donc nalingaki apesi biso ba éducation mpo na ye ezalaki ka musique te mpo na ye mpo na ye ezalaki y compris éducation donc moni towutaka na bandako différent towutaka na bandako na biso différent omona mpena ke non teo mbala aza na éducation te mais ntango aye wana azwi éducation bandi olakisa ye soki olamuki na ntongo fo pia moto mbote Muninga n'a yo pe ozala naye olinga ye donc c'est ça donc epai ya general de fois tozui makambo ebele fort ebele ebele pena. Ve abelaki avant akufa po bino bozalaka na ye ozalaki na ye pembeni ve awuti cote d'ivoire azongi mboka bozalaki na ye baka mino to bozalaki na ye bon ve abelaki ou bien nini ve abela te abela te abela te eza kaka ke non tosilisi Si akufa parti ya Cameroun mais azalaka en bonne santé azalaka nde na malade te. Non vrai de fort abelaka te. Abela te abela te. Je crois bo comprendre eza temps fort eza émission moko ya vérité nde na biso bino to découvrir ba vérité tolukaka toyeba. Mm. Général de fort abela te mais lelo oyo mm. tozanga général de fort pe à son âme esika azali abela te. Est-ce que ata mo eloko moko te va betemela ata lisolo te po yo nde oza ye. Donc toyei koluka yo po Derangement ya ba ya ba ya ba mikiliste elekaki trop bana mpoto ba deranger biso trop. C'est vie abela te oyo nionso ya balobaka vie abelaki vie asalaki nini eza masonge abela te parce que lelo comme avant to voyage faut toke sa sa covid voilà. test ya covid donc tokenda na ye asala test ya covid na ye na Cote d'Ivoire ebima normal mm. Totika ye pe na avion azui avion akeyi biso totikali biso totikali wana totikala pena bien toyebi ke non tozonga kin po toke cameroun bon vi akeyi alika wana ekuta ye kuna boko po atina otikala ngai mo kidiba boye po elekela nga pe donc euh, moto abeli te gelao mikunzi gelao mikunzi euh, yebisa exauce Theo mbala yeyo verite yango to decouvrir le general defao abela te asala ba examen naye niotu correct bazui pe vol va komi na Cameroun va kufi na Cameroun ya Theo mbala eza bizarre eza un peu louche si po parce que soki abelaki hmm. soki abelaki na test ya covid elingi olakisa voilà ki azobela eh, ki a malade bon covid eyaki oprenke so moto aza na yango abeli Covid akoya wana mais aza sans trace azalaki bien donc très très très selon fuite yo oza mutu na ye oza approche na ye yo oyebi secret temps fort na biso bana ni bandeko balandi nde kaka nayebisaka bino gelon nde moto ayebi likambo yango bien gelon mikunzi ayebi likambo yango eh, bien ye na cg christian mankai na mike ebora le baltazar nde bayebi mwa secret ya temps fort ya teo na temps fort tolinga plus mwa verité moko boye oyo ebomama tobimisa tosolo kaka likambo ya liwa mpo epesa mpasi yango nde dérange surtout baabonne na bainternaute bato oyo balingaka kapesa télévision alitoa poto baverité ozalaka na vie vie abela te nini vie ayebisaki yo aliaki Nani veut ayebisa yo que non azo menace ye? Nani veut ayebisa yo que non na kende ko kota place moko boye na simbaki mabe rate po il faut oyeba oza pembeni est ce que veut akotaki quelque part esimbaki te aliaki eloko moko esimbaki te veut azalaki rancune? Omoni vieux wana vieux wana yango balobaka bato ya malamu bawumelaka te ozo comprendre donc soki ba changeaka liwa na ngana ba bon na place na ngai na place na vie zwa ngai na kende po aza bon moko ondima te imagine bo voyage bokomi na nzela amoni mutu mombo asufra telemi abi te msana wa mutuka otambola boye po anini oto nga na nalita koti bo na poche fale mutu asenge meya pie eh. ah, mutu asenge te meye moko alibi donc en tout cas biso torata boss Bon nzambe moto abenga ye toyebi te nzambe abongiseli biso nini. Mais pe aliaki eloko moko boye yango epe oyo retour eyaki Eh, ozali na- amelaki pe eloko te tozalaki na ba epreuve te papa ye aza bien aza- akendaki kaka bongo motu mpe akufaka na redicart Ah oui, okozala pe na raison hein, mutu pe akufaka na arret du cœur. To comprendre que eh bana poto ba ndeko balandi Elle beta hein, le DG. Tachaka tembe na makambo ezalaka hmm. sommet kapesa. Eh, sommet kapesa tachaka tachaka tembe. OK. Eh guys, ya tachaka tembe on a mis le euh, sommet sommet kapesa papa social, papa moko bien. Euh, ya Théo Mbala ye yoka na bosenga na yo, ayebisi yo vérité que euh, le général des fois ça la crise. Hein? donc général des fois ça la crise abelaka te, aliaka pe lo te. Apparemment pe fa zaka rancunier. Eh bino nde bobomba lisolo wana. Aha. Vea azalaka moto ya ba rancune. Ya mosusu na sima ba rancune oyo bazalaka na ngo wana nde esala ke no Vea aleka bongo. Eh. Ve na biso azala rancune te. Te ve na ve na biso azala rancune te. Ve bazalaka na leader moko ya munene, musicien moko ya munene na mboka oyo oyebi bien banda sola te. Rando na bango ewumeli ekomi mpe makasi kutu. Tala. Eriska kutu na bomino yo loba nanu yo yo mto eriska kutu ah. bandeko balandi ya te yo toke nini non yo loba sisa o loba te o oh, yo yebi makambo ela eh, bi ona o moto seki katika pesa tv boyebi ye sœur na ngai ya bien boye ye azalaka bakota ba state ye kuna partout so bobengi ye mpo na masolo ya service traiteur katika pesa aza wana Bolukela ba page na ye nionso et puis bo s'abonner na chaîne na ye Cathy Kapesa TV bozala deçu te. Voilà. eloko ya malamu na koyebisa yo mombos aswana ata na mwana moke te soki azalaki etuale meme nduli aswana na moke te na bino ata mwana moke te omoni siko tellement aza etoile olanda aza etoile meme yo soki oza etoile baaffronte yo omona siko tuko lokola oza etoile omiyebi keno ngai naza etoile ndeti ngai te ombala na miyebi mhm. ata kutu oye nde no kipoti laba mhm. donc nde ye azalaki biso oleka jamais te mpe kofinga bato te avant oleka te mpe bakotuno okeloba nini hmm. c'est ça Yango mwana oleka leka pa telema trop. Ah oui, soki olandi biso meme sikoyo ozwi nga na pasi quand meme. Wa, nazwi yo na pasi bandeko nazwi ete yo na pasi vraiment na mwa discipline na nga se boko bongo na mwa makambo yango mpe te. Te discipline ekoya soki disque ebimi et puis en plus ekozala tokoyeba banani babanda koleka TV. Voilà. Soki baleki bandulu banini. comprendre sans sango ya va zaka rancune te azaka ne biso biso biso pa biso so koti rancune ba benga no mais ve ake akufi ndenge nini va bato aza rancune te va bato ndule va obi va tika biso likolo atika biso likolo lo ti lelo oyo bar na ye eye kokita te surtout chaque année obi na révélé bino eloko moko osili otatoba na olataka uniforme okendaka classe amour scolaire tobosana ngo na monoko na biso te ah. Mais to honorer Bemba VT va kundama penza ndenge esengelaki akundama te ya Theo nini na moni ozali na kin te te oh, oh, ozali na kin biso toyebi oyebi ngala otuna nga nini moni amoni aveni ndenge to bandaki kokana te bolekise penza makolo toyamba ye pe makolo penza na presse Oyo wana po tolelaki wana aza ya mutu ya muke te. Amuta gaillard oyo alobi te. Yango yoka nayebisa yo omoni bala bala oyo. Ve Dela aya te yo. Est ce que oyebi que General Defao atikaki biso mua temps mulayi na kin awa? Kasi te totikaki bino po tozalaki na ye. Ah oui botikaki biso temps mulayi awa bokimi na bino bokeyi bokeyi vanda kuna bosali pe ba ndule kuna na kina botiki biso na nzala. Ya le General. General azongi kin ba ndeko balandi temps fort apesi biso ka elengi na ye mukie eh na mwa keke ba concert ba concert yango pe ka ya chien eh ba concert mwa chien ko ba boyaki biso ba petit peuple bato ba 2000 3000 to ya mona biso ve mais va kika bongo na facilite Ezalaki nini? Sikoyo tozelaki toyamba ye tolela tokenda ata makolo ti cimetière. Mais bolekisa vie na mbangu toyeba te. Organisation ezalaki mabe to bakonzi ya mboka baboyaki ou bien? Non. Vieux balela ye bien. Vieux na biso et puis nakopesa na gouvernement merci po vieux aza premier artiste baleli na na, na musée. Ok. Ah oui, musée national. Oui, vieux moto afongoli nzela wana. Et puis musee c'est classe. Ouais musee c'est propre. Ah ouais. Hum. En tout cas tozala wana tolela vie na biso wana. Ya mbale veille mortuelle tosala ngo na nini kuna sur victoire. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, pembe na MK. Non, pembe na nini euh, euh, baroni place vie na nga marie paul ando répété bibi play abi ah, na bibi play ah, tosala ngo kote wana samo la grâce voilà okay. tosala wana Bee mortuel awa pe na ngiri ngiri na quartier ya vie en tout cas ezalaka bien c'est bon tolela vie na biso kitoko nzambe pasi pesa biso grace tokenda tokunda vie na biso bien tant tozongi tobeti pe awa eleka bien donc na ba na na na, na autorisation ya mama katika pesa na le sommet ka pesa tosenga bino de bosoki boki ko, ko autoriser biso na ya teo to me kokita pe meme tina na cimetière Tomeka kotala ndenge nini General Defao batikela biso ye. Est ce que tombo eza ya bien na ndenge mabe te? Non. Eh, oza non, katika non. pesha ba ba yebi que non, so ba ba découvrir vraie vérité, ba zwa ka biso. Nalobi, dans le sens soit donc euh, so ba boss ba ndimi to sala ma. Maman ka maman katika pesa ye kutala ne tranquille. Mm. Mais mikolo azo bouger te alali. Eh, eh, Soma le kiye. Asololi. Soma le kiye. Apo Sommet sommet kapesa na nenette baleki ye likolo ya service secretaire elali ah non mère libanga toujours mère libanga mère libanga toujours mbala ozwa su te mbala lembi ya kati ozoyoka lelo omona koloba cimetière basala yango presque chaque jour wawa ezalaki bongo tozwi bafoto totie en tout cas c'est normal eya bien na ba difficultes oyo toza na ngo mais Dieu va faire l'espoir toko pusana tosala eloko moko oyo ekozala bien nde na omona que son ame repose en paix vieux na nga Kester ba salela ye mpe mausolee moko ya bien defunt papa Wemba Nkumu ba Ngoko to grand pretre que son ame repose en paix donc en tout cas avenue wana ba pretres baza wana on sait que vieux na nga azalaki pretre Vieux na nga azalaki pretre eloba na ngo someka apesa ndenge alobaka bi Vieux azalaki pretre ndeti ba vali ngwangu na Chicago balobaka Vieux azalaki pretre Voilà to beta sikoyo oyo etali mouvement to comprend vrai verite que mouvement ezali ba repetition bozo repeter mardi na vendredi wana wapi? To repetaka sur victoire donc na avenue Jabiri to repetaka wana boya wana bokoyoka ba Ya boyaka pembeni na ya Theo esalaka bien. Ya Theo obi orchestre ezali oza na charge ya mouvement etikali epai na yo. Euh, orchestre etikali epai na nga te. Mhm. Orchestre etikali epai na nga te. Orchestre etikali mpo bandeko na ye. Voilà. tokendaka bien voilà révélation ozu mpe yango ato ngai toyeba okasi etikali mpe bandeko na ye mais tellement ngai biso to biso toza batravailleur na ye yango toza kaka société ekufi te Societe eko kufa te parce que alobaka na biso azo loba que na omoni ngai na lingaka eloko na ngai oyo makasi. Okay. Siko lokola alinga eloko na ye moyen bo boma ngo eza te. Ouais, je salue bien na ngai la West Philly Mombafu. Na zo mona na Paris wana Guilain, Guilain Maindu, les mannequins sans ventre. Na zo mona Tosta Seke Libulu. Mm -hmm. Na Suisse nazo mona Hervelle Nsele na mwasi na ye Mamita Epoma, Rodolphe Etumba na mwasi na ye Nana Lusamba. Nazo mona ba mi na ngai batu tout ba musiciens tout ba na Paris nao mona bango. Voilà, voilà euh, euh, tokende sikoyo tokomi kokoma posa na suka. Programme ya studio eza ndenge nini? Bosala single ou bien album normal? Eza ya combien de titres? Studio eza na 4 chansons. Nzembo moko toyembeli vieux to immortaliser ye na Toyembeli ye na Toyembeli ye Ake atiki ata liloba te Bakendeke batikaka ata liloba Tozalaki na yo na Abidjan nsima y'okei na Douala Sango ya esengo ebongwani ya mawa e Ce n'est pas possible ce peut Ce n'est pas possible ce peut pas le moment General e oke Teo mbala na mawa c'est ça quoi Donc, euh, wana mm. toza jeudi oyo alobi toa na studio voilà. nao salue président dialo président paul nsongi sogine nao salue maestro bob à part quatre titres wana mm -hmm. euh, oyo album euh, tozela oyo bazopapa deya bozolamba yango na nani baproduction ezali to baproduction bostopaki kaka mpo boza na, na mantanga nani Non ba production soki eye tobetaka po esunga biso tokende studio yango pe toko lance mua ba appel kaka awa toza na besoin ya soutien soki soutien ezali numero na nga eza 0895274925925 ndenge mama cathy kapesa asalaka mais mikolo oyo alali mère azali alamuki alali alali mikolo oyo mère aye sous ma main nga mikolo oyo omoni ndenge tolonga bongo. Sikoyo euh ba production olobi soki eye bobetaka soki boye bosalaka euh, makambo tokomi kokoma na suka po to libere yo bino boza na repetition euh, ya te yo mbala lelo oyo relation nini oyo ya makasi le general atikeli mouvement par rapport na ba artistes nioso tu ya mboka na biso surtout ba grands leaders ba En tout cas, je salue président nanga Felix Wazekwa, mokua bongo, vieux Y'a papa oza na cultura pays vie oza pe na big star donc big star wana eza question eza lowa charge de fa atikeli yango en tout cas wumela place ozali vie nzambe apambola yo continue toujours na sagesse wana oza nango nayebisi nazopesa information monde entier mhm. oza lokola na des orchestre mhm. cultura pays vie na big star oyo batikela yo charge de fa Eeh en tout cas nzambe apambola yo abakisela yo mikolo wumela na sima na yo wana nazo mona vieux na nga zeka luzeka pretre Ba basala makambo ya bien. To ba soutenaka biso. President mukwa bongo wa zeko azalaka na ba repetition chaque jour ou bien azalaka ya de fois ayaka ou bien ya de fois soki toleli soki toleli atikaka biso te ok à part ye à part non president wa zeko akutu abengaki nga natia apport na Relation oyo batikeli baza. Ba vieux tout baza bien. Batikela biso oza sans polemique. Toye to mona masta na biso Fally awuti ko beta felicitations. Ba wana pe yango tonga to to me ko niata pe eloko wana lokola yo de olobi yango to pose yo ka question wana. Etant artiste oza pe na kati ya mboka na biso ko mona Fally Ipupa ko evoluer na scène na terrain munene lokola stade de martyrs esalaki yo nanu ndenge nini? Esali nga très bien. Très bien na generation na biso oyo abeti stade et puis epa na nga na mona ngo fete de la musique na encouragea ye ofale amasa na nga tobeta na ye na bokese ba quartier naza masa na nga tobeta na ye na bokese ba quartier donc pa na nga fali eloko na oloba nzambe abakisa susu asala ba exploit ndenge moko mpe scram sika mpa masta na nga si baza ba bakamarade na ngai baba masta na yo mais yo sikoyo oza na katikati nde bamasta mibale babebana masta no moko alingi moninga te yo ozoyebisa fali awa mama bien mais se leo ndenge nini azonyataka siko mpo na yo se leo bana problème nini oyo basala scram awela nini scram amasta na nga ndenge fali aza masta na nga ko bawela nini se leo scram te makambo na bango na etali nga te nga na otala ka musique na bango Ah, babeta musique bien. Eh, babeta musique na bango bien, kendaka bien. Moi, j'aime ça donc. Na otala kaka. Na ko na ko tcha bango na na na, na polemique jamais. Nga na ko soutenir bango mibale tant que bango pe ba soutenir nga. Tu vois? C'est Léo, nazo ka pe Ritse wata obeta le 25. Oui, oui. Le 25 décembre. C'est kitoko, na soutenir ye. Biso biso famille Big Star to soutenir ye. biso to soutenaka bato bon soutenir héritier oui parce que poni fali bo soutenaki ye te non fali nga na soutenaki ye nasala ba même ba eh, vidéo eh oh olobi olobi eh bande balanda ba comprendre tant vérité yango moni fa biso ba vérité ye moko olobi bien ah. olobi euh, héritier big star obi la famille big star soutenir ye mais fali olobi yo moko soutenaki ye yoka oyebi fali aza big star alela wutu mabe yoka yoka yoka intelligence musicien donc yoka na bisa ofale eh. big star soko bakeli écrit moko ale tate mame tate mame tata buka monaka mama mama buka nzolaka tata biwutu fale abina yango trop Aduanga aza pena soki otali tango eh, eh, eh, boss na biso azalaki en vie voilà. fale abenga ye na bandule ne ebele ouais, ouais, oui. ozolanda ouais, ouais. fale aza big star soki otali fali bazalaka trop na sommet montana kamenga mm, mm, mm, mm. kitoko Voilà bo compare relation eza ya malamu entre ya Theo big star ba musiciens nionso ya Congo big star to lingaka bino parce que bino nde bo salaka bango parce que big star nde big star oyo big star donc star ya makasi donc faut ozala siko na kati ya big star non to lobi te to salaka batu nionso te biso problème na biso ezali to zalaka bien na batu nionso voilà et puis je je salue mon jeune frère Bina Filet ba Fabrigas ba Ba masta na nga na lingaka trop boyale nani ibrator baza baza ba ndeko na nga nga pe na ko sarakin Voilà, merci. Mm. Bande otoko mo chite puto koma na suka to libérer pe artiste Théo Mbala à Kenenaye. Mm. Voilà, il y a Théo Mbala, je crois programme euh, mouvement déjà euh, va peut-être répéter mardi na vendredi, faut te rappeler en plus. Euh, place ni va répéter victoire au lobby. na jabiri wana donc koto ngambo ya sport voilà na matongo il faut to répéter il faut to me ko rappeler à bato trop parce que bato ba ndako luka ndemo référence wana trop na ba répétition biso tozo senga à coulisse bo répéter en coulisse VIP to programme de répétition bo répétition ezaka ezaka rep tobandaka ya kovanda lokola coulisse après bon mingi mingi ezozanga biso eza soutien voilà Soutien omoni tango vieux na biso azalaki tozalaki pena na esengo moko boye mais lelo tokomi lokola liboko moko yango tosenga mama katika pesa bouge ndenge abujaka azo bouge te euh, oye soki abouge ndenge abujaka wana ezalaka non bien baninga basi retrouvaka mpe olanda ata some soma asala yango soma tosala yango dernier mawa esalaki biso bien Voilà tozo koma na deuxième partie ya emission ezo tang fort po bo lingaka mingi mais nde kaka to salaka avant to kota nango to tikela no artiste oyo aza monsieur le chanteur to bengaka papa monsieur le chanteur to tikela ye mwa temps a salela biso mwa vocal moko vocal wana oyo a salela biso eza oyo biso to tuna ye hein oyo bino bo sengi to senga ye a sala après nde sikoyo to kota deuxième partie wana nde sikoyo to nga to yeba si reellement Ya Theo mbala aza rancune to aza rancune te aza musicien to aza musicien te alinga musique to alinga musique te ya Theo mbala to kota deuxième partie na biso oyo tozalaka na deux questions to trois questions trois questions wana to sola to sala banalisi yango eh, ezalaka nango pasi te epa na yo kutu eloka pasi eza te eh, ya Theo mbala nasi bokopa deya mayele ndenge mutu esala mais euh, avant tokota yango tolingaka mpe toyokana liboso qualité capacité ya artiste Tolingi o improvisele biso mua vocal moko. Ya biso? Ya bino te, ya Big Star te. Improvisele biso mua eloko moko ya mukie ya Ateyo to comprendre po to kota na deuxième question. Bon, nao sala solo vocal moko boye. Ya nini yango na welisa po na forme eh. Ya nini yango na welisa po na mbongo ah mama. Voilà bo comprendre l'artiste est là Theo Mbala aleli eh donc boyebi na boka ba cri ozo ninga bo bana na boka ba cri yango le tobi kam niata kasi niata lo moko su elo msu pe nga ba découvrir te on te to ba to poser ka na question ko kwenda ba kwenda ba ya yuvula ka ba kwenda kutu kwende général de pao tu ya la nkwala tu kizika ah emonwe Natuni mama eh soki y'ozalaka mwana ya papa po mama nde ayebaka mokolo zemi oh oh oza mwana ya mbanda yaya eh tala dikosi na ye oza na yo different eh different ye mama luka yo na tongo papa kendeke mobembo Soki ozalaka mwana ya papa. Natuni mama eh soki ozalaka mwana ya papa po mama nda yebaka mokolo zemi oh, oh oza mwana ya mbanda yaya eh, tala dikosi na ye eh. na fami na so badikosi baladi voilà c'est la c'est qui fait voilà félicitation Se motuna ya liboso tolingi totuna yo ya te yo mbala Set and play. Set and play. Set and play c'est mon ami. Oyebi ye bien. Très très bien. Bwaka bien na ye. Kitoko makasi. Siko ntango obwakaka na voix ya ye. Yo no yiba sede. To sede nda yiba. Nana yiba na ye. Oyiba sede. Oleli ya. Ya te yo mbala. Ba yo no yiba no sede ne. Nana yiba ye. Voilà. Seke ozalaka animateur te ozalaka chanteur po oye na animation mais. Te nga nalali nde animateur omoni ba side and play baa ba chanteur hmm. soki omeki oziki hmm. sikoyo ngai nazali na ngai animateur mais sikoyo tellement nalingaka voix ne trop yango sikoyo naya na voix ne nakoma sikoyo osala animation na voix side and play ekangi mpe mais c'est mpe bien ça va ah. donc sikoyo wabuno ezalaka otika na yo animation otika na yo chanteur tolingaka plus okombina nyonso mibale bongo Omoni animation nao tika ngo te mais nazalaka na souci nakoma chanteur. Voilà. Animation nao tika ngo te parce que animation esilaka. OK. Chant esilaka te. Mm -hmm. Ozo comprendre? Animation que ça soit ndenge nini esila. na biso nakomi deya na ba 80 ans mpe ba 70 na ndobwaka mais sikoyo na ndoyemba ozo comprendre eh, o comprendre Olingaka Ceden makasi. Deuxième question na biso artiste lelo oyo na musique olobi yango bien awa o encourager Fally ndenge abeti martyr esimbi olingaka pe Celeo sikoyo Ferre azongi Kin bagolois basepelaki ntango ozomona Celeo na Fally Bao bendana na ferre epa akota likambo wana bazo bebana rancune ekoti makasi na monde ya musique yo artiste musicien oza wana obangaka nini? Non ah soki kobanga nga soda na banga te po nga ah, nga nanu ko omoni nga grand prêtre atikela nga bina makambo soda so oye na yodi omona yodi siko problème conseil na opia yo kaka soyele bienvenu ferre gola En tout cas mes condoléances na yokaki sœur na biso ami ya kufaki ya voilà. nanu na nazozela programme ata pa baya vie donc ça va mais na ozala wana na ngai naloba boye ngai te yo mbala biso famille big star totalaka ka totalaka kaka miziki o comprendre tosalaka kaka miziki biso bamakambo ya bapampamba wana totalaka eh. yango mpo obangaka na ope te te kobanga nde sikoyo na obanga te mpo sine mobali bona obanga nde donc bokobanga na sens que nafongola yango kobanga na sens que big star nde ezanga na bozala sara na kine va accueillir général de fort au père son âme lelo oyo Rancune ebandi non biso ba komi ko ko niata bino pena biloko yo boko lingaka general mais sikoyo ba komi ko niata general biloko na TV non biso ka loka ba lakisa biso yango te to sa yango te bosala yango kaka te eh, biso lokola balakisa biso yango te polémique wana tosala conseil nini opesa bamusicien rancune bon Conseil nako pesa na ba mis na ba artistes oyo ba betaka pe ba leaders na bango oyo baza nanu na ba groupes ou bien oyo basali groupe na bango. Ba oyo baza ba ba oyo ba komi ba leaders na ba oyo jusque là ba misusu baza ba kati ba groupes na bango mais bazo manquer ba leaders ya batu. Mais musique eza manquement te musique jamais tango mususu soki toza na na rancune nayo tango mususu oke Abidjan ba na besoin na nga obenga nga te. Voilà olanda tango mosusu eh donc soki bakosala pona buzz ezala loyal mais soki bakosalaka yango ba rancune non non non non non nayoki biso tout à l'heure awa nako verifier soki bakundi matanga ferre te nga nakokende matanga wana ok ozolanda nakokende wana sœur anniversaire na biso Ozo comprendre? Donc c'est ça. Voilà euh, mua motuna mosusu ya curiosite parce que ezala nango kaka mibale mais tofongola yango pona o comprendre. Ya Theo Mbala lelo oyo lokola musicien tomoni ba petit na biso babimi baosala pe makambo ya minene. Innos B abimi, Blaise pe azali baosala ba exploit oyo ezo kamwisa batu. Lelo oyo ya Theo pe azali na Gez na Innocent. Nani oyo ya teya abangaka. Bango mibale. Bangaka bango mibale. Bangaka bango mibale makasi. Bangaka bango par rapport à vitesse to par rapport à mosala. Oh, na bangaka bango déjà ti. Oh, par par na na na na so so na bi. Omoni nga? Eh. Nga na bangaka bango makasi kutu. bayebi makasi voilà c'est ya teyo mbala artiste ya vérité euh. artiste ya clair en tout cas félicitation oza sa complexe obanga te oza à l'aise oza mpe na somo eza kozala na somo na bato te euh. obien kobangaka nde rankine lokola batikeli na bobundaka te ozobanga bon ngai rankine ou rankine pas nayebi sio ti ngai na soda Soda respect eh, soki otuni someka apesa ayebi nga mm. soda respect na respectaka mutu makasi voilà. po biso nayebi soki biso tozongeli kaka na ebandeli nde tolobaki te mm -hmm. nga naleka tv ata ba 4 fois nasengi nzela te basispanda nga ok eh, olanda Menage Mokonzi. Ah, chef, batieli yo siko video, sikoyo ba- balo- ba- ba- ba- baloba no babi, ta- awa oloba ye bien te. Oloba ye bien te. Awa oloba ye bien, donc- Bazongisi yo na classe. Eh, yango moni nyonso na oloba, Eh, mwa nalobaka ba mpe na avec reserve ebele. précision, Voilà. epuis mwa ba réserve ebele, mpo babi Avant oloba faut tourner la langue cette fois donc soki yo o tourner kaka deux fois mbala moko banda o peter ba plans. Voilà c'etait ya Theo Mbala hein, donc c'est lui qui était notre invité et l'artiste a, a répondu à quelques de nos questions euh, c'était vraiment spécial euh, je crois vous avez découvert la vérité par rapport ya disparition ya général Defao c'était juste une petite crise cardiaque vers Salaki bon vous comprenez bato ya minene mpe hein, ba crise ya livela bango mpe mwa trop père son âme l'artiste esika azali mais artiste akufaka te il demeure toujours vivant à travers nous orchestre eza wana big star ezo continuer bazo répéter mardi na euh, vendredi na victoire wana donc euh, en face il y a la maison de sport to ye wana okuta orchestre eza ga complet baza na studio bazo préparer quatre titres mo bazo bimisa voilà c'est lui qui était notre invité to koma Na suka, motuna ya suka po tokabwana na yo pona lelo, pona libela te, parce que je crois si tout va bien, na autorisation ya mama Cathy Kapesa na le sommet Kapesa, peut etre tokozala lisusu na, tokoki kozala pe na vendredi na repetition, soki makambo eke bien, tokozala na repetition parce que batu ya mikende baza na posa pe se ko decouvrir, bazo douter, bazo ndima ata nalobi boye, bazo ndima na bango pe te que na groupe ezongi, yango tolobi que vendredi tokozala wana, oui yango tolobi tokozala wana vendredi na repetition po ba comprendre. Eh groupe oyo eko kufa te yo bi de fa bandi ba basi ba sala eh groupe oyo eko kufa te ebanda kufa na ondeni ouais ouais de fa aza grand prêtre groupe na ye kufa ndeni c'est ça hein voilà Voilà, merci. Euh, ya Teomba, na kondima ko yamba ko leka na plateau na biso ya lelo. Mm. Yaki vraiment spécial. Mm. Moi, lilo basuka na moi dédicace par trois personnes. Oba otala osiko. Bon ya dedicace na ngai eza mingi mingi na Etats Unis quand nde tolobaki toponi yo eh toko voter yo eh Cathy Kapesa wumela biso toponi yo eh toponi yo eh toponi yo eh Servec service crete ya solo ya maman Cathy Kapesa ouais maman Cathy Kapesa Vali Nguangu Sommet Kapesa Je salut tout le monde baye banga bana mikili wana na pesi pe mbote na ba artiste nioso mm. surtout ba animateur pesi bango ba mbote ebele wa teumbala azali biso tozo continuer ka chemin na biso toza pina toza mais mama katika pesa olali olali nayebisi yo Service cretei ya solo na etats unis mobimba maman cathy kapesa mais olali tango olali bongo libanga eza su na valeur te o comprendre tala na nenet aleki yo ah ngai eh mère mère bouger bouger bouger ndenge ozala ti ombala ali orchestre na bino pe ezali ba libanga solo solo ezo ya na disque wana donc boite Voilà, merci. Euh, je crois bozui ba salutation, dédicace ya artiste Théo Mbala. Donc euh, artiste euh, a MC Bino album ezali donc so lingi o o ba titre yo artiste abwaka yo. Hein, numéro na mso ezali ça qui déjà là oui, oko rappeler. Plus 243. Voilà. 89 52 74 925. Voilà. Donc numéro na WhatsApp yango wana donc. Euh. Donc so bengi ya Théo bakobwaka yo. Voilà, moi aussi euh, nakomi na suka na pesa merci. merci. Na fils Okungu le realisateur du Saint Esprit azalaki na sima ya camera pourquoi Ah pas fils. na Podo Kalunga donc Podo Kalunga depuis euh, Etats Unis d'Amerique wana Mike nde alobi yo nde Charles Podo Kalunga CG Christian Mancray l'artiste Mike Ebora le Balthazar euh, babi El Beta donc Betalix Optique hein, DG so olingi euh, yo na problème ya misu so olingi linette ya bien hein, ya te so oza mposa linette ya bien hein, il faut obeta tout na El Beta hein, El Beta ye mo- Betalix boyaka na ba repetition nga mona babenga na pesi adresse boya ko soutenir ya te yo sala pour vous soutenir biso ezala bien quoi voilà neti générique na biso to wana ngo ya suka basi na ba figurant ah nza ya mpasi ya ya koi kwenda mame eh ah nza ya mpasi ya ya koi kwenda Koko madi ma nza ya mpasi yaya koyi kwenda ma me e ah nza ya mpasi yaya koyi kwenda. Bon to tikele etat na ye okungu to tikele mwa etat na ye abwaga dans les terrains quant à moi je finis avec vous euh, merci aussi euh, à la madame la présidente hein, hein donc euh, présidente euh, Makizi donc euh, Mankizi Saun eh donc Allo? euh, presidente depuis Afrique du Sud madame euh, madame Ouais, patronne nana makanza. madame millionnaire eh, Mankinzi donc Hein? euh, Saun donc euh, ya Karine Kibungu eh, depuis Canada Karine Allo? Kibungu depuis Canadien la canadienne donc euh, naosala eloko olobaki wana donc mosala esa makasi naosala yango Karine Kibungu nasepelisa otalaka yo o mérite pourquoi pas Jeff Kitambala hein, babi ya Jeff Kitambala Motema ya maman Francine ya Jeff eh yo nde osimbi charge yo nde oyo mukolo nzungu eh donc yo soki otomboli nga otie nga na moto nga abeli na ngai soki otomboli biso otie biso na moto ya fils au kungu ah, ba kati oyoka biso te ba bi biso te ya, ya Jeff nde nzungu atombolaka biso atie biso na moto tobela na biso yango moni tobela tosalaka mosala kitoko merci na maman Cathy Kapesa pona soutien ya musala eeh pona soutien ya musala ekomaki yango omoni nazo lenda yango omoni naza fière parce que na mona ba materiel ekomaki ba biloko wana penda esa penda boye te merci mama pourquoi pas ya some ya some kapesa ya some nao lela ya some kapesa nao lela eeh ya some ya some nao lela ya some nao lela mais nga na leo mona oloba service traiteur ya bien na carte etats unis solingo olia biloko ya bien solingo olia biloko ya bien service traiteur Ya mama Cathy kapesa niveau etats unis donc baudine miandabu eeh bosala commande kuna donc service traiteur ya makasi eza na soningi soiree na yo eleka kitoko feti no eleka bien propre eeh olia pena biloko ya congo olia biloko ya monde na tie donc kuna baza na specialite baza ba specialite nioso soningi olia biloko ya bien il faut olia biloko wana donc de la part ya guelor mikunzi no one love donc depuis etats unis soningi olia biloko ya bien Luka maman Cathy Kapesa. Abonnez vous massivement na Cathy Kapesa television. Soki olingi ozwa ba information, soki olingi o rate te, il faut s'abonner. Eza facile. Donc je crois bo mona ka na sima na biso ndenge Fils Okungu azo signaler bino au fini. Landa ka musapi wana nde sala ba geste o comprend que oza mobimba na kati ya Cathy Kapesa po o rate information te. Abonnez, abonnez massivement. Donc ba oyo ya ngai ba les amis de Herve Motayo, ba vrai vrai ya Herve Motayo. Donc bo s'abonner. afin que bo rater information te restez branches restez toujours sevère et vigilant dans Cathy Kapesa pona musala kitoko pona ba vrai verite botikala malamu bye. Purchase your tracks today.